Street Fighter Alpha! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! E a primeira luta é contra Adam! Round 1 Fight! E ação! E vamos encerrar os vídeos de Street Fighter Alpha com essa versão para Game Boy Color! Isso! Round two, E aí, já conhecia esse jogo? Então, se possível, comente aqui embaixo. Isso! Lute aéreo! Toca no canto. Agora. Isso. É isso aí, vencemos a primeira luta. E vamos para a próxima. E agora... Rose! Round 1, fight! cima! Pra cima dela! você pensa que vai? Volta pro carro! Isso! Continua! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos!

essa? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Agora! Isso! Beleza! Charlie win! É isso aí, vencemos mais uma! E vamos para a próxima! E agora, Guy. Round 1, fight! É, só na rasteira.

Chun-Li wins! E vamos para a próxima! E agora... Sagat! Round 1 Fight! Tiger! Tiger! Opa! Olha o combo. Isso, dá mole pra ele não. Ah, beleza! two, fight! Sagat fora! E vamos para a próxima luta! E agora... Nash! Round 1! Fight! Flash! Sonic Boom! Sonic Boom! não. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oh, beleza! Round 2 Fight! Catada aérea! maldito! Sai, sai, sai, sai, sai! E vamos para a próxima! E agora... Ken! Round 1 Fight! Ah, desgraçado! Isso! É Fica no canto aí! <laughs> Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Ah, maldito! Shoryuken. Catada aérea. Vai, vai, vai, vai, vai. Rebenta. Que papai quer é tudo quer. É? E vamos para a próxima! E agora... Ryu! Round 1, fight! Hadouken Ryu! Isso! <laughs> Opa, já pro chão! <laughs> Round 2 Agora! Isso! Haha, conseguimos! E agora, vamos para o chefe! Vega, Olha aí o bandido! vai, vai, vai, vai! vai. arrebenta! Ah, maldito! Round 2, fight! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Que isso? Ah, passei participei a vida toda! Não! Olha o combo! Sai, sai, sai! Não deixa não! moleque, tá pensando o quê? Nunca desista da sua ficha. Vamos lá que é pra decidir. Round 3. Vai! Vai, vai, vai, vai, vai. Não deixa não. Vamos acabar com ele. Vai. Vamos, acaba com ele. Ah, de novo não. Miserável. o Crasher maldito! Ah, moleque! É, rapadura é doce, mas não é mole não. E aí, curtiu o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então não esqueça do like. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Com isso nós terminamos essa temporada do primeiro Street Fighter Alpha. Se quiser mais vídeos como esse, é só conferir a playlist correspondente. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!